te gusta la moda, salir con tus amigas, te apetece conocer Barcelona de una manera diferente, te encantará Vives Barcelona. Soy Marta Vives de La Cortada, asesora de moda y personal shopper y diseño experiencias de moda únicas. Saldremos en grupo, descubriremos tiendas encantadoras, disfrutaremos de un trato personal y te sentirás especial. Tengo diferentes rutas para que elijas si eres curiosa como yo, todas te gustarán. Te propongo, por ejemplo, si te gusta vestir de una manera diferente y original, si admiras el arte creativo, Barcelona Creativa, donde conocerás tiendas en las que jóvenes diseñadores nos mostrarán su talento y su estilo personal. Averiguaremos en qué se inspiran. Llegaremos al alma de la moda. Y si te gusta la historia de la moda, Barcelona Vintage, Viajaremos en el tiempo, paseando por el panorama vintage barcelonés. Veremos elecciones exquisitas, prendas con el valor de haber pertenecido a personas de otras épocas. Te sentirás como un buscador de tesoros y los vamos a encontrar. Y si quieres ser la primera en ir a la última, Barcelona Tendencia. Te enseñaré a identificar todas las tendencias de la última temporada, las prendas, los colores, los prints y los efectos. Y muy importante, cómo podemos adaptarlas a nuestras necesidades, porque recuerda que la mejor moda es la que te sienta bien a ti. Reconocerás a través de la moda una Barcelona creativa, histórica, moderna. Te sentirás cerca de la realidad de la ciudad, porque la moda es cultura. Estos son solo algunos ejemplos. Tengo más experiencias divertidas para ti. Si quieres conocerlas, consulta mi web. Llámame. Si quieres conocerlas, consulta vivesbarcelona.com. Llámame, te divertirás.